各位朋友，你哋好啊！咁呢一排咧，卡洛斯咧做咗好多个习作咧，其实都要用到 3D 打印机。想用 3D 打印机之前咧，亦都唔可以唔用 Cat，即系电脑辅助设计软件啦，去绘画出物件嘅结构同埋形状，就好似我手上一个 DIY 嘅 Game Pad 咁。 其实个外壳咧就系自己设计同埋自己打印出嚟嘅。记得喺几个月之前，我曾经做咗個个节目啦，介绍咗 TinkerCAD、s o l i d w o r k 同埋 Fusion 三六零三个 CAT 嘅软件嘅。咁当时仲喺留言里面做咗少少调查，问下啲朋友究竟喜欢边一款，得出嚟嘅结果梗系 Fusion 三六零啦，因为唔使钱啊嘛。所以今日咧，我就会同大家做一个 Fusion 三六零嘅第一课，千祈唔好走开啊！ 提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇合卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。大家一定会闹卡洛斯，点解等咗咁耐都唔拍 U Fusion 三六零嘅第一课呢？因为卡洛斯咁多年嚟咧，都系用 Auto Desk Solid Work 嚟做嘢嘅。 雖然 Fusion 三六零咧都係 AutoDesk 嘅產品，但你知道啲 Product m a n u 啲 icon 咧放咗放又唔知放咗喺邊咧。如果卡洛斯自己都冇信心咧，我係唔敢拍片出嚟教大家嘅。咁於是咧較早之前咧一段時間，我自己做個 project 咧，我全部都轉用曬 Fusion 三六零嚟做。直至到今日咧，我對自己用呢個軟件咧都有一定嘅信心，我先至夠膽拍片。講翻 Fusion 三六零呢個軟件咧，如果你上網下載咧，佢真係話咧 personal use 啦。 系一年唔需要俾錢嘅，咁當然咧，你用喺商業用途或者喺教學機構使用咧，應該都係要付費嘅。但系講時講，我自己都安裝咗幾年，又唔見佢問我收錢喎。而且我依排用落咗啦，我發覺佢嘅功能咧，比我用開嘅舊版嘅 SolidWorks 咧更要多一啲。而佢仲有一個特別之處就係佢一半係 Web-based 嘅，雖然佢一樣要求你下載安裝，但係佢使用軟件嘅時候咧，佢係利用緊 AutoDesk 嘅 server 嘅。 而且所有你嘅作品咧，其實唔係處喺你嘅機度嘅，亦都係處喺 AutoDesk 嘅 server 度嘅喎。好咁，我而家先教大家咧點樣下載同埋安裝先。其實下載有幾咁艱難啫？你走上 AutoDesk 嘅網頁，揾下揾下揾到 Fusion 三六零嘅啦。呢啲唔使我教啦，係嘛？你記住啦，下載嘅過程咧，佢實叫你註冊個户口嘅，唔係第日點賺你錢咧。下載咗就好，立刻安裝啦。嗱，卡洛斯咧就用開噶嘛，所以佢爆個 Window 出嚟就話我已經安裝咗啦。 仲直接同我揾埋 fusion 三六零添，嗱又系因为我系老客户嘅问题，所以爆咗个 window 出嚟咧。你见到左边咧有一大扎咧，我已经做过个 project 嘅，而你第一次安装咧就唔应该有嘅。咁你唔想见到呢个 data panel 咧，你都可以按个交叉或者 h i g h data panel 呢两个掣咧，去将佢隐藏嘅。正常咁学习一个新软件咧，梗系睇下佢四边咧有啲咩咩料。嗱，我哋睇下上面先。 嗱，我谂 File Menu 就唔使点介绍啦啩，而 File Menu 隔篱咧就有个 Save Menu，都系我嚟处理档案问题噶啦。而下面呢一栏 Design 咧，就真系我哋最常用嘅工具啦。而喺右手边嘅 Browser，同埋喺下面嘅 History Bar 咧，系非常之有用噶，可以俾我哋一直监察住我哋每一个工序同埋修改每一个工序嘅。而呢个咁嘅四方 Cube 咧， 就俾我哋拣正视图啊、侧视图啊、顶视图呢啲 Will p o r t 嗱，你净系睇个版面咧，都觉得佢唔簡單噶啦。因為相對我用緊嘅舊版 Solid Work 嚟講咧，佢已經係進步咗好多噶啦。有好多功能我而家都未用到嘅。但係今日咧可以教大家一啲基本建模嘅概念，同埋幾個最簡單嘅技法，讓大家學識咗之後咧，設計一啲簡單嘅部件或者盒仔，然後打印出嚟用都好啊。 既然系咁，我哋先开个 New Design 先。嗱，我哋可以喺 File Menu 里边揾到 New Design，右上角都有个加号，功能一样。开咗个 New Design 之后咧，第一步系做咩咧？大家知唔知？原来万丈高楼从地起，唔理你咩 free 啲物件，第一步一定系畫一个平面图开始。所以我哋按 Create Sketch 呢个 button，而喺画面显示呢三个平面度，是但拣一个平面。 嗱，我就習慣係揀 top 標嗰個平面嘅。而揀好咗平面之後咧，你就可以盡量運用呢啲 line 啊、rectangle 啊、circle 啊，以至任意曲線等等呢啲工具咧，去畫出你需要嘅 sketch 啦。為咗快啲有成果，今次咧我哋就咁畫個長方形。喺零零座標開始咧，我哋拖拉出一個長方形。拖拉完之後咧，Fusion 三六零會問你長同埋闊嘅數值。 你可以儘管慢慢拖拉佢出嚟，你亦都可以採用 keyboard 直情輸入個真實數字落去。我就輸入咗一個四十 mm 乘六十 mm 嘅長方形出嚟。嗱，我唔知你個 sketch 要畫幾多嘢，總之你畫完咧，請你跟手撳呢個綠色嘅 finish sketch button。有好多學生咧，明明冇撳呢個 button 咧，就猛問阿 Sir 點解畫唔到落去。finish 咗之後咧，你可以嘗試用呢個 cube 咧，試下用唔同嘅角度去睇下呢個平面。 原來只有咧用頂視嘅角度咧，先至可以睇到一個長方形嘅咋，其他角度睇咧只係一條線嚟嘅啫。咁究竟點樣將呢個平面變咗一個立體啊？咁我哋就要學一個英文字啊，一個英文字叫做 extrude，中文即係擠出咁解。只要你按咗呢個 extrude 嘅按鈕，佢就立即會問你想呢個平面嘅高度係幾多啦？你上次係按住滑鼠中間嗰個掣。 旋转一下呢个平面，你就会见到一个蓝色嘅箭嘴，将个箭嘴拉上去咧，就可以改变呢个盒仔嘅高度。当然，你亦都可以就咁输入去。嗱，而家我就求其输入四十 mm，吓，我就会得到一个四十乘四十乘六十嘅四方柱体嗱，逢亲呢类咁嘅 CAD 软件咧，画鼠上面嘅三个掣咧，一定有啲唔同嘅用途嘅。 可能系旋转啦、放大啦、褪左褪右等等。同一时间咧，你都可以尝试下把换下下面依一栏嘅按钮，一样有旋转啦、褪左褪右啦，同埋放大缩细等等嘅功能嘅。而当中咧，仲有一个 Display Status 嘅 button，可以俾你改变物件显示嘅状态，例如佢嘅颜色啦、佢嘅物料啦、系咪透明咯、甚至顯显示虚线等等啦。 而 Real Plus 個件咧，就可以将佢变为三面图添。嗱，嚟紧咧，我哋打算将呢个四方柱咧变成一个盒仔，但咧我而家嫌啲边同埋啲角太過尖，我惊打印完出嚟咧会介亲手，所以喺度我哋学用一个叫做圆角 （fillet） 嘅按键。按咗呢个按键咧，随意拣几条边，输入半径三 mm，或者直接喐蓝色箭嘴。 就可以將呢幾條邊咧變成圓角啦。除咗選擇邊之外，想快手啲咧，選擇個面都得噶。喎。我而家就揀咗個底部，跟住按 Fill it，然後輸入兩 mm，同個面有關係嗰四條直邊以及圓角都變成圓滑啦。嗱喺工程上咧，除咗做圓角之外，仲有一招咧叫做做 Chamfer。Chamfer 就即係斜角咁解，但系 Chamfer 嘅按钮咧。 就要按 modify 嘅下拉功能表先至会揾到嘅。而 chamber 嘅玩法咧，同 f i l l e r 一样噶，又系可以输入啦，或者用蓝色箭嘴嚟修改 chamber 个宽度。嗱，做到咁咧，成嚿嘢就唔介手噶啦。但要变成一个盒仔咧，仲争一步，就系将中间啲料偷空佢啊嘛。于是咧，我哋就拣咗上面呢个面。 然後就直接按 shell 呢個 button，然後輸入厚度嘅資料。但係由於頭先我哋做咗兩 mm 嘅斜角，所以由斜角邊開始計數，輸入一 mm，得出嚟個盒嘅厚度咧就已經係三 mm 啦。嗱，原來普普通通畫個盒仔出嚟咧，就係咁簡單嘅咋。不過剛才咧我哋畫第一幅 sketch 嘅時候咧，又真係簡單得滯，只係畫咗個長方形。 咁不如我哋再攞個機會練習多次啊！嗱，原來要起一張圖紙咧，求其選擇一個面，然後按 Create Sketch，你就可以喺個面上面畫草圖噶啦。嗱，今次我哋選擇畫一個圓形，喺個面上面畫一個圓形咧，除咗要輸入個圓形嘅直徑之外咧，仲要考慮到個圓形嘅圓心究竟喺個面嘅咩位置？嗱，而家好明顯呢個直徑二十嘅圓咧，我係畫到出晒界嘅。 要放翻正佢咧，我哋就要用到 Sketch Dimension 呢个按钮啦。只要点一点圆心，再点一点个盒個边咧，我哋就可以输入两只之间嘅尺寸啦。既然个盒宽度系四十，咁我哋输入二十个中心点咪喺中间咯。同样我哋再点一点圆心，然后点一点盒顶，再输入二十的话咧，个圆就会 position 咗喺个面嘅中间啦。嗱，其实呢个 Sketch Dimension 呢个按钮咧，除咗可以将啲 Sketch position 之外咧，其實仲可以將一啲已定嘅位置咧去標尺寸嘅。例如，我已經忘記咗個圓角究竟係半徑幾多，咁我而家標翻尺寸出嚟咧，我就知道佢個半徑係三 mm 咯。好啦，翻翻頭先畫出嚟個圓形，究竟有咩作為先？嗱，如果我哋用翻頭先 extrude 嗰個 function，其實有兩個可能性，一係咧就利用呢個圓形咧喺個面上面擠出一個圆柱睇出嚟。 而第二个可能性咧，就喺 Operation 嗰度拣 Cut，然后向相反方向切出一个圆形嘅窿出嚟。如果你将蓝色箭嘴再拉远啲咧，唔单止会切穿第一块面嘅，仲可以将对面块面都切穿埋。咁当然啦，要切几深同埋切几多块面系可以随意拖拉同埋输入嘅。假使已经画得有啲成绩咧，就系时间咧将佢储存起啦。 随便你喺 Fine Menu 或者 Safe Menu 咧，都可以储起佢嘅。唔好忘记我哋之前讲过，喺 Fusion 三六零里边做嘅 project 咧，完全唔系 save 喺自己嘅电脑里边嘅，所以只需要改个名，按个 return，个 l e 就储咗喺云端啦。而又正正因为要储上云端，所以存档嘅时间咧，比喺其他嘅程式系耐少少嘅。而迟啲当你发觉要修改 file 嘅细节咧，就可以辨现翻。 History bar 上面嘅 icon，例如我哋右击呢个 chamber 嘅 icon，然后选择 Edit Feature，你就可以随意再修改 chamber 嘅尺寸啦。如果喺一幅 sketch 上面右击又会点呢？你就可以选择 Edit Sketch 而可以将 sketch 上面嘅尺寸再修改啦。例如而家我将圆形嘅直径改为十五 mm，按咗 Finish Sketch 之后。 个窿嘅直径亦都会同时修改咗。而当你曾经修改个 project，再按 save 嘅时候咧，就会储存成一个新嘅 version。例如而家咧，我哋就有个 V2 嘅版本出现咗啦。当然啦，无论你修改咗几多次，你要攞翻之前嘅版本出嚟都系得嘅。例如我而家按翻 V 一出嚟，我就会得翻以前嘅版本。 按翻 V 二出嚟咧，又會得翻最新嘅版本。喜歡打印邊個版本嘅，我哋就喺邊個版本裏边撳 File Menu，然後選擇 Export 或者選擇 3D Print。如果 Export 咧，我哋會特別選擇點 STL 呢種 file format，会出喺我哋 local 電腦嘅位置，然後再進行 3D 打印啦。 正如刚才所讲，其实所有嘅 file 咧都系存喺 Autodesk 嘅云端度嘅，所以存档咧就比正常慢少少。而 export STL 咧真系极之慢嘅。而家我系用紧十二倍速度播放。喂，但系 Fusion 三六零唔使钱，你都唔好要求咁多啦，系咪？而用咗咧 Autodesk 嘅 server 有好处又唔好处嘅，喺运作上咧其实用咗对方嘅运算能力嘅。 但喺 save 嘢咧，或者 output 嘢嗰陣時咧，你就發覺要等耐少少啦。今日咧大致上俾咗大家一個 Fusion 三六零嘅基礎概念，同埋一啲基礎嘅操作教咗俾大家。咁至於喺 cura 方面咧，點樣修改參數而切片，以至 output 出去 3D 打印機去工作咧，就留翻卡洛斯喺下一個系列教你。而喺我影片裏面咧，都會集中去教大家點樣用創想嘅 3D 打印機。 如果你都想 keep 住知道有關創想飞碟打印機嘅最新動向咧，咁就一定要 like、subscribe 同埋 share 卡洛斯嘅 channel 啦。